要你乖，给你买条街，爱不爱你不用你去猜，购物车你要。你看，看他，再看他，蛋挞。 和一块华夫饼，你想吃哪个？选一个吧，想吃这个，这个你能吃吗？ 是巴波尔奔，他是奔波巴，巴波尔奔波巴。喝药药，不吃药药。喝药药，不吃药药。喝药药，我不吃药药。你要老子说几遍啊？我是巴波尔。 <gasps> 兄弟，嗯，他是奔波尔吧，巴波尔。 三二一，爱就像蓝天白云，晴空万里。哈哈哈！爱就像蓝天白云，晴。